तो उन्नीस में आई धमाकेदार और blockbuster film Coolie number one का रीमेक बनने जा रहा है और दोस्तों इस फिल्म में यूथ जनरेशन के सबसे पॉपुलर स्टार वरुण धवन आपको गोविंदा सर के रोल राजू को करते दिखाई देने वाले हैं और वहीं दोस्तों करिश्मा कपूर के रोल के लिए इस फिल्म में सबसे सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल सारा अली खान नज़र आने वाली हैं दोस्तों 12 अगस्त 2019 को इस फिल्म के दो पोस्टर रिलीज किए जा चुके हैं जिसमें कि वरुण धवन गोविंदा सर के कुली वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों वहीं दूसरे पोस्टर में वरुण धवन और सारा अली खान नज़र आ रहे हैं दोनों ही पोस्टर काफ़ी शानदार हैं दोस्तों आपको बताते चलें कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डेविड धमन जो कि इसके पहले गोविंदा सर की original film Coolie number one को भी डायरेक्ट कर चुके हैं और दोस्तों इसलिए यह फिल्म 2020 में काफ़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है क्योंकि वरुण धमन और डेविड धमन मैं तेरा हीरो और जुड़वा टू फिल्म में भी साथ साथ काम कर चुके हैं दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट हुई थी तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि वरुण धमन इस फिल्म में गोविंदा सर की तरह ही कॉमिक टाइमिंग और डांस से ऑडियंस का दिल जीत पाते हैं कि नहीं और बात की जाए इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो दोस्तों यह फिल्म एक मई 2020 को रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी है इस फिल्म में हमें गोविंदा सर का भी कैमियो देखने को मिलेगा यानी यह फिल्म दोस्तों ऑडियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पसंद होने वाली है और साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस करने वाली है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना क्योंकि ऐसी अपकमिंग मूवीज़ की डिटेल्स वाली वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ